Ola, son Irene e vou falar un pouco de en que consiste a domótica e despois vou explicar como se monta ese programa un circuito relacionado con este sistema. A domótica é o conxunto de tecnoloxías aplicadas ao control e automatización intelixente da vivenda. Así, permite unha xestión eficiente do uso da enerxía, aporta seguridade e confort e permite a comunicación entre o usuario e o sistema. Un sistema domótico acumula información derivada duns sensores ou entradas. Procesa e formula mandatos a uns actuadores ou saídas. O sistema pode acceder a redes exteriores de comunicación, co fin de obter información sobre o entorno doméstico. A rede de control do sistema domótico intégrase coa rede de enerxía eléctrica e coordínase co resto de redes coas que teña relación, telefonía, televisión e tecnoloxías da información, cumprindo coas regras de instalación aplicables a cada unha delas. A instalación interior eléctrica e a rede de control do sistema domótico están reguladas polo regulamento electrotécnico de baixa tensión. Un exemplo de domótica sería poder subir e baixar unha persiana pulsando un botón dun mando de control remoto. E agora vou vos ensinar a montar e programar un circuito para que esa persiana funcione. Esta vai ser a persiana eléctrica. A esta estrutura vai ir fixada a persiana. e dentro da estrutura vai ir o motor. Este vai ser o circuito. Pola liña negra e pola marrón é por onde pasará a intensidade. Segundo pulsemos o interruptor para arriba ou para baixo, a intensidade pasará por un cable ou por outro. Se pulsamos o interruptor para arriba, a intensidade pasará polo cable negro, de modo que o motor xire á esquerda, recollendo a persiana e subíndoa, e pasará ao contrario se pulsamos o interruptor para baixo. A intensidade pasará polo cable marrón, o motor xirará á dereita e soltará a persiana, baixándoa. Pola liña azul É por onde se pecha o circuito. E o cable verde e amarelo é o que vai a terra. Este circuito ímolo programar con Arduino, empregando esta placa, a de Arduino 1. Non obstante, esta placa ten dúas limitacións. A primeira limitación é que a placa traballa soamente en 5 voltios, como máximo mentres que a nosa casa traballa en 230 voltios. Pero isto ímolo solucionar engadíndolle ao circuito unha fonte de alimentación de 220 voltios. E a segunda limitación é que a placa e a casa, e a nosa casa, teñen distintas tensións. A placa traballa en corrente continua e a nosa casa en corrente alterna, pero isto tamén o podemos solucionar, Engadindo o circuito estes dous aparellos de aquí. Son relés. Un relé é como un interruptor que se vai activar por unha sinal eléctrica, a que ven dos 5 voltios do Arduino, e vai servir para poder activar o motor da persiana. Este é un relé na realidade. No noso caso, no circuito, o relé ten seis terminais. Pero podería ter a partir de 4. O relé o que fai é conectar este circuito con este circuito secundario conectado á fonte de alimentación de 220 voltios. Entón, así, xa se cambiaría de corrente continua a corrente alterna. Antes dixen que o que vai facer o relé vai ser activar o motor da persiana, pero claro, aquí no noso circuito non vemos ningún motor. Iso é porque estou simulando o motor con dúas bombillas. Cando se acenda a bombilla esquerda, vai significar que o motor está xirando á dereita e a persiana está baixando. E vai simular o contrario cando se acenda a bombilla dereita. O motor vai estar xirando á esquerda e a persiana estará subindo. Agora vou explicar todos os componentes do circuito e como se conecta. O primeiro <clears throat> que hai que facer é conectar o polo positivo da protoboard aos 5 voltios e o polo negativo á Terra ou GND. Despois vou conectar este aparello de aquí, que é un sensor de infravermellos. Un sensor é un elemento capaz de transformar unha magnitude física ou química en sinal eléctrica. O Arduino non vai enviar información ao sensor, senón que o sensor nos vai dar datos a nós, e por iso é un elemento de entrada, ou input. Este sensor de infravermellos Ten tres patas. A de saída que vai conectada a un pin, no noso caso o pin 11, a de terra que vai conectada a terra ou GND e a de potencia que vai conectada aos 5 voltios. Estas dúas últimas patas, as de terra e de potencia, son as que emprega o sensor para alimentarse. Agora imos conectar os transistores, que son estes aparellos de aquí. Un transistor é un dispositivo electrónico semiconductor, utilizado para entregar un sinal de saída, neste caso os relés, en resposta a un sinal de entrada, a que vendo do Arduino. É dicir, o transistor funciona como un interruptor. Pero, en lugar de ter o botón do interruptor ou, pulsa, ou pulsador, actívase por unha sinal eléctrica, como corría no caso dos relés, dos 5 voltios. Así, sería un transistor na realidade. O transistor ten tres patas a da esquerda que é o colector, a do medio que é a base e a da dereita que é o emisor. Imos conectar a base a un pin, neste caso o 5 e o 6. E imos conectar o emisor ao polo positivo da protoboard. No noso caso, a saída do Arduino non queima o transistor e por iso non imos precisar unha resistencia. Imos conectar o colector un diodo. Un diodo é un dispositivo polo que circula corrente eléctrica nun só sentido. Este dispositivo non vai deixar que a intensidade vaya ata arriba. Só vai deixar que vaya nun sentido, ata baixo. Isto é por se houbera algún fallo no transistor que non afecte a todo o circuito. Este sería un diodo na realidade. E agora imos conectar os relés. Conectamos a pata do diodo ao terminal 5. Neste caso, ademais de conectar o diodo, tamén estamos conectando o colector do transistor. E despois conectamos o terminal 8 ao polo negativo da protoboard e para que este, este terminal se conecte a Terra ou GND é preciso que poñamos este cable que una un polo negativo co outro para que o relé se conecte a praca. Vai por este cable e despois vai por este e xa estaría conectado a Terra. e despois conectamos o terminal 6 ao polo positivo da bombilla e o terminal 12 ao polo positivo da fonte de alimentación. E o mesmo facemos con este relé. E por último conectamos o polo negativo da bombilla á fonte de alimentación, o polo, no polo negativo. O único elemento do circuito que me queda por explicar é este de aquí, o mando de control remoto por infravermellos, que sería así na realidade. O que imos programar neste circuito é que cando pulsemos algún dos botóns do mando, neste caso, este, que o motor xire para que a persiana baixe. E se pulsamos este botón, que o motor xire para que a persiana suba. Agora, xa explicados todos os elementos do circuito, imos programar. Este sería o código. O primeiro que hai que facer é ir a Biblioteca de Arduino, pulsando este botón. Aquí podemos ver como hai multitude de funcións e imos elexir a de iRemote, que é a biblioteca para descodificar sensores de infravermellos. Damoslle a incluir e xa vemos como nos aparece aquí include a función iRemote. O segundo que imos facer é darlle nome o sensor de infravermellos e o mando de infravermellos. Damos o nome ao sensor poñendo antes IREC-V. Eu puxen o nome de receptor IR, pero poderíamos poñerlle calquera outro nome. E indícolle que está no pin 11. e, despois, nomeo o mando. Eu puxenlle mando IR. Agora, só nos queda a estrutura de sempre, a de void setup e void loop. En void setup, como sempre, configuramos os pins. Aquí estamos dicindo que hai un elemento de saída no pin 6 e outro elemento de saída no pin 5. Referímonos ás bombillas, que por medio de todos estos cables e elementos están conectadas nos pins, no pin 5 e no pin 6. A bombilla que está conectada no pin 6 é a que simboliza a persiana subindo e a que está no pin 5 simboliza a persiana baixando. Pero aquí, en Void Setup, atopámonos con algo novo. O de Serial Begin é receptor IR en y Ring. Ao longo de todo o código vai aparecer moitas veces o prefixo serial. Isto é porque estamos empregando a comunicación serie. O monitor serie simplemente é unha aplicación que está collendo información que ven do porto USB e envía gráficamente ao ordenador. Entón, poñemos serial begin para enviar datos ao ordenador e así poder velos. E o 9600 é a velocidade a que se envían eses datos. Non eliximos 9600 por algo en especial, senón que é unha velocidade estándar. E isto de aquí, Enable e Ring, serve para activar o receptor, é dicir, para activar o receptor IR, que é o sensor de infravermellos. Agora, imos o void loop. Como xa sabedes, o void loop é un bucle, é dicir, todo o que estea entre estos dous corchetes vaise repetir constantemente. Primeiro, imos crear unha condición, poñemos if, que significa se. Entón estamos lle dicindo se isto pasa e isto de receptor IR de code mando IR significa que se hai algo, se hai algún dato no mando de infravermellos, é dicir, se algún botón do mando está pulsado, que faga o que está entre corchetes. Primeiro, creamos unha variable. Crear unha variable é darlle nome a unha serie de información. E despois, dentro desta condición, creamos unha nova condición. Dicímoslle que se o valor do mando é igual a 4335, que faga isto. Pero que significa que se o valor do mando é 4335? Pois cada botón do mando ten un código. Imos comprobar. Se lle damos a iniciar simulación, pulsamos, por exemplo, este botón. E aparecenos aquí o código do botón. Entón, estamos dicindo que se o botón que ten este código está pulsado, que pase isto. E o botón que ten este código é este. O que vai baixar a persiana. Entón, poñemos o seguinte. Serial print ln. Entre paréntese, entre comiñas, baixando persiana. Isto é, poñemos isto para que o de baixando persiana nos apareza aquí cando pulsemos o botón. E tamén lle imos dicir que cando o botón este pulsado que a bombilla que está no pin 5 se acenda, é dicir, a de baixar a persiana, esta de aquí, e a bombilla que está no pin 6 se apague, esta de aquí. Porque claro, non poderían estar as dúas encendidas á vez, porque iso significaría que o motor estaría xirando para os dous lados, e iso sería imposible. E se lle mandamos eso, o motor íase sobrecalentar. Entón, tamén lle dicimos que espere 500 milisegundos a acender eh, a bombilla. Isto de 0 e 1 é o mesmo que low e high. Non hai ningunha diferenza. Entón, agora, imos comprobar se isto que programamos Está ben. lle dar a iniciar simulación. Damos de aquí. Entón, imos pulsar este botón. E aquí vai aparecer baixando persiana. E agora vais acender a bombilla de baixar persiana, que simboliza que o motor está xirando de modo que a persiana baixe. Agora imos facer que a persiana suba. Imoslle dicir que se o valor do mando é este, que significa que se este botón está pulsado, que faga isto de aquí. É dicir, que poña subindo persiana aquí e que agora el, se acenda a bombilla dereita a que está no pin 6, e que a bombilla esquerda se apague, pois non poden estar as dúas acendidas, como dixen antes. E imos comprobalo. Damoslle o botón de subir persiana. Aparece aquí subindo persiana e acéndese a bombilla. E agora, por último, imos facer que pulsando este botón, o botón vermello, a persiana se quede parada. Polo tanto, que o motor se apague. Isto vale para cando está subindo a persiana, que se queremos que se pare na metade, pois damoslle ao botón e apagarías o motor e a persiana pararíase. E por iso imos facer isto. Dicímoslle que se o valor do mando é 255, é dicir, que se está pulsado o botón vermello, que aparece aquí persiana parada. E que as, as dúas bombillas se apaguen. Como dixen antes, cero é o mesmo que low, apagado. Imos comprobar se vai. Damoslle a iniciar simulación e imoslle dar primeiro a baixar persiana. Esperamos, pon baixando persiana e acéndese a bombilla. E agora está baixando, baixando, baixando e vemos que queremos parala damoslle ao botón vermello e aparece aquí persiana parada e apáganse as bombillas, o motor párase. E por último, imos poñer receptor IR Resum. Isto é para que por se quedan datos no mando que se borren. Para rematar, a comunicación. E isto que puxen aquí de serial print ln value, isto é para que cando pulse calquera botón que me apareza o código. Aparece o código. Isto para o que queremos, para o que queríamos facer non é necesario posto que só necesitamos que poña persiana parada ou subindo persiana ou baixando persiana. Non precisamos que nos poña o código do botón. Pero eu púxeno para amosarvos que cada botón tiña un código. Agora imos comprobar a ver se o que programamos está ben. Imos lle dar a baixar persiana. Vemos que aquí aparece baixando persiana e acéndese a bombilla. E agora queremos subila. Párase e comeza a subir. Pon subindo persiana e acéndese a bombilla dereita. É dicir, o motor está xirando para que suba a persiana. E agora queremos que pare. Entón, pon persiana parada e o motor apágase e xa teríamos todo o código e o circuito programado.